Já jsem Jiří Boudal z rekonstrukce státu a tohle je zázračný kroužkovací leták, který před volbama přijde každému do schránky a zbaví nás korupce. Ne tak úplně, ale můžeme aspoň dohnat Botswanu, kde se to podařilo. Když jsme to dokázali my v tom vedru, tak vy to taky dokážete. Ten zázrak v Botswaně se jmenuje protikorupční zákony. My jsme oslovili všechny kandidáty do poslanecké sněmovny aby se podpisem zavázali, že budou hlasovat pro devět konkrétních protikorupčních zákonů. Tyhle poslance chceme kroužkovat do sněmovny. A aby opravdu každý měl motivaci svoje slovo dodržet, tak za čtyři roky tuhle kroužkovací revoluci zopakujeme a ty, kteří svoje slovo nedodrželi, vykroužkujeme ven. Tím prosadíme protikorupční zákony a ušetříme 100 miliardy chytrý Běloši. A aby všichni věděli, koho mají ve volbách kroužkovat, doručíme do každé schránky tenhle kroužkovací leták. My jsme oslovili všechny sympatický podnikatele a už nám zbývá jenom 100 tisíc. Akorát je potřebujeme sehnat do půlky října. Tak přispějte a k vaší stovce se přidá skoro 1500 od podnikatelů a když se to celý podaří, tak se vám tahle investice bohatě vrátí máte to, kapete to, sdílejte, anebo můžete emigrovat k nám do Botswany.